Gero berriz, edo eragiketa egiteko, prozesuan ere, erabiltzen duzu komunikazioa. Itzezkoa, itzigabekoa, edo digitala, erabiltzen duzu. Eta adierazteko ere, hoi erabiltzen duzu. Beraz, estrategikoki oso importantea da, eh, zehar kompetentzien, zehar kompetien bezala, bost zehar kompetentzia hauek bereztu daitezke, bereztu da dizke, baina edozein ekintzetan, pentsatze edozein ekintza, edozein ekintzetan berizte zeinak dira. Zerbait egiten aldi duzue, ondo pentsatze jakin beharko duzue, elkarrekin lan egiten jakin beharko duzue, gauzek egiteko ekintzailatzako printzipioak erabili beharko dituzue, zuen oreka pertsonala, empatia eta asartibitatea, norbere izatea importante izango da, eta komunikatzea jakin beharko duzue. Azken batean, bos dira desberdinak, Baina ekintza batean, bostak dira e, ezin bestekuak eta bane ezinek. Eta ardatza izan daiteke e, edozein horietako bat. askotan, ikeragarrizko e, sakabanak eta daukago ikastetxetan adimen emozional, elkarlankidetzako ez dakiz, mila proiektu dauzkagu, baina e, ikuspegi ontatik importantea litzateke hartu ardaz bezala edozein, baina guztiak bost zehar kompetentzia hauek gara ditzatela. Kompetentzietan oinarritako hezkuntzan ardatza edo eh, egiten eta egiten ikastei izango litzateke. Eh? Baina ikusten duzute hor, eh, alboetan komunikatzen ikastea dagoela zehar kompetentzien, zehar kompetentzi modura. Horrela lasa definitzen dugu e, eh, kompetentzia digitala, nola bat ere komunikatzeko kompetentziaren osagai moduan. Eh, orduan ez da aparteko zerbait, baizik komunikatzeko kompetentziaren barnuan dago kompetentzia digitala. Eta esaten du, itzezko eta itzigabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian erabiltzea da komunikazio egokiak eta aregin korrak egiteko egoera personal, sozial eta akademikoetan. oda da, bizitzako egoeretan. Hori izango litzateke, modu osagarrian. Eta gero horriz dator, bakoitzaren, e, osagarri bakoitzaren definizioa, horiek danak aurkituko dizute bai e, lehen aipatu dugun dekretuan, eta bereziki dekretuaren eranskenean, era osatuan eta askoz ere zabalagoan aurkituko dituzue. Labur bilduz, labur zein da nola bat ere eh, ikuspegia. E, irudiontan ikusten duzue, kompetentzia digitala kokatuta dagoela, komunikazio kompetentziaren eh, barruan, horren osagai bat bezala, era integratua lantzekoa, eta era, bez, berean kompetentzia digitala dala zehar kompetentzi bat landu daitekena. Baldin eta uztartzen baldin bada, bizitzako egoera guztien eta bizitzako egoera akademikoetan baita ere ikastarlo eta ikasgaien eh, bitartez. Eta garatu daitekela eh, zehar kompetentzi hori, kompetentzia digitala, baldin eta ustartzen balima da beste zehar kompetentzi guztiekin. Bestela, izango litzateke, adibide bat jarrita bezala, ba, kotxe bat karrozeri ona daukana, eh? baino beste alderri batetik motorrik ez daukana. Motorra, kompetentzi digitalaren motorra, beste zehar kompetentziak ematen diote eta baita ere ematen diote disiplina barneko kompetentziak. Biak dira nola bat ere, Eh, osagarriak, ezin dira eh, gezi horiek garrantzia handia daukate. Eh, Joan etorri badago, guztien artean. Kompetentzi digitala lantzeko, zehar kompetentzi bidez landuko dezu hori, gero ikusiko dugu nola, eta era berean, zehar kompetentzi horre kompetentzi digitalak laguntzen du disiplina barneko kompetentzia garatzeko, baina disiplina barneko kompetentzi horiek ez baitu zu kontuan hartzen ezin dezu kompetentzia digitala landu. Hor dago nola bat ere guztien arteko osotasuna. Eta hau erronka bat da. Norbatik esaten zuen, laurta dira bukatu dudala nire ikasketak eta bar da bar. Erronka bat da. Eta hortan gabiltza eta guztiok erne egon behar dugu. Eta Europako markoan, 2008. hogei, Europar lankidetza markoan, batetik lehenengoan esaten da, erronka badala nola ziurtatu pertsona guztiak, oinarrezko kompetentzia garatzea, Oinarrizko zehar kompetentziak eta disiplina barnekoak. Uztarketa hori nola egin. Zehar kompetentzien eta disiplina barneko kompetentzien artean nola egin uztarketa. Eh, ikasten eta pentsatzen ikastea, komunikatzen ikastea, elkarrekin bizitzen ikastea, norbere izaten ikastea, egiten eta egiten ikastea, nola uztartu disiplina barneko kompetentzietan. Hau da, nola eh, matematikaren bidez, naturzientzien bidez, musikaren bidez, irakatsi daiteke edo ezi daiteke pertsona oso bat, pertsona oso bat, matematikaren bidez, pentsatzen eta ikasten ikasiko duena, komunikatzen ikasiko duena, elkarrekin bizitzen ikasiko duena, norbere izaten ikasiko duena, eta kompetentzia digitalare landuko duena. Hori da pixka bat, eh, dagoen e, ikuspegia, eta laugarrenen esaten du, nola eragin oinarrizko zehar kompetentzien lorpena, nola operatibizatu zehar kompetentzioiek, itz haundiak izan ez daite zen. Bezikan, zerbait, gelara eramateko moduko e, prozedurak eta jarrerak e, bideratu daitezen. zen. Eh. E? Nola eragin horrezko zer kompetentzia lorpena, kompetentzia digitala, ikasten eta ikasteko kompetentzia, ekin zailetzerako kompetentzia da kontzientzia kulturela. Beraz, hau erronka bada. Eta gu bat ere, murgilduta gaude, e, erronka... E, klik klik. Klik, klik.